se La nena me llamó, le contesté y le di pu puro rock and roll, oh my lord. Ese movimiento a mí me enamoró Corazón, bajo la luna y el flow Me prendí un blon, la nena en la cama Diciéndome volve por favor de dónde salí Te da miedo andar por ahí Bitchy, dame mi weed Te convide, no quiero seducir Acá no hay OGs Pero igual ataca la police Si hay money no speak Y sin money go to sleep Baby, ven te shake that ass Ese culo me da paz Solo dime dónde estás You are so wet, splash Más flows, menos cash Calor, vos me das más My name, alguno dirá Alone, el king is back desacatado, destacado arriba de todo, hasta del que me han envidiado. Pibe raro pero originalizado. Baby respeta el flow, habla parece ho. Una grupi sabe más que vos. Entiendo de que papi sea co, pero no mira así por favor. Soy todo un elabón, perdido en el porro pero odio el alcohol. Me Métente y tome dos, vaso de Fernet y David me habla cual seductor. El micro mi religión, encerrado haciendo oraciones corté un masón. Déjame contestar el phone porque creo que de y le di puro rock and roll Oh my lord, ese movimiento a mí me enamoró Corazón, bajo la luna y el flow Me prendí un blon, la nena en la cama Diciéndome vuelve por favor De donde salí, te da miedo andar por ahí huh. dame mi weed, te convidé no quiero seducir Acá no hay OGs, pero igual ataca la police Si hay money no speak, y sin money go to sleep